oke berubah oke teman-teman <laughs> kita berubah jadi hero Nani goto da? Oke okay, teman-teman, selamat datang di Mana Kemia part ke-30 Oke ini udah gak kerasa ya teman-teman udah 4.30 di channel Dimas Sensei Jangan lupa mungkin yang udah nonton dari awal gitu ya Jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman Tolong dukungannya karena ini masih uh, masih pertama ya Mohon maaf karena kalau banyak kekurangannya Oke kita langsung lanjut aja kita karena kita masih hari libur ya teman-teman. Kita akan lanjut di sini ceritanya Roxis. Oke langsung aja ya teman-teman. Cekidot.

ますますやる気が出たみたいもともと勉強家でしたからロクシス先輩うん <laughs> だがつまらんな <laughs> わしも i h m e m やつもそろそろ次のステップに進むべき時だろうなあベインそこで僕に振られてもおいロクシス そんな大声を出さなくても聞こえますよ <laughs> なんですブエインと協力調合をしてみろえ協力調合協力調合だと <laughs> ああそういえばまだ2人はできなかったよね私もです ピもできるムーペもできるのか貴様たちが真の仲良しさんになるためには避けて通れぬ道ださあ OK ま僕は構いませんけどバカバカしい協力調合などせずとも cuman si Roxy aja ya. やらぬのかいそれはわらわとの約束を破るということに。oh <laughs> iya merusak janji. <laughs> kartu Roxis doang yang belum dapat kita ya teman-teman. あれおやおやまあまあおい私に合わせると言っただろ <laughs> 僕はちゃんとおかしいなもう一度だ次はしっかりやれ <laughs> お金がな n な、 Oke, okay, ini kita mungkin nanti dapat kartu Roxis pas sintesis, teman-teman. Nande? Haha, shosen wa sono tedo ka. Bane, watashi no ashi o hipparu na. そんな、僕はいつも通りに。Kasihan si Bane-nya, teman-teman. Oh ya, kenka ka? Waraba wa nakayoshu no futari ga mitai no あいやこれはくそまあ待て今一度チャンスを与えてやってはくれんからおお何か考えがありそうじゃな6 <laughs> 必要マル秘協力諜報のすべてという書物を知っているか聞いたこともありませんがマナ遺跡の奥に眠ると言われる伝説の書物だ Di mana ruin? Oke deh nanti kita cek. そこには数百年の研究にわたる協力調合の秘伝が記されているという。OK。うんさんくさすぎます。おお、そのような書物があるのかい？うこれぞまさに神のおぼし飯。 これは早速探しに行くべきじゃ無論お主も共にオッケー、ねけに a y a k n y a udah ini ya. Si m お主らが行かず、誰が行くというのじゃ。そんな怪しいものに頼らずとも。協力調合もできぬのでは、仲良しさんとは呼べぬし <laughs> わらわも身の振り方を考えさせてまたそういうことをわかりました行けばいいんでしょう物分かりの良い宿主で助かるの行くぞレイ Oke, ini masih ini ya teman-teman. Iya, iya. <laughs> Oke, okay, berdua ya sama si Roxis kayaknya kita. Ke mana ruin ya? Oke, langsung aja. Kita harus ke mana ruin? yang old skit apa interior high ya teman-teman oke kita cek aja satu-satu oh di sini ya benar Mama, <laughs> Oke, ini biar akrab ya teman-teman. Oke, biar akrab dulu si Rocky sama si Fen ya. Oke teman-teman, kita harus kemana sebenarnya? Oh, panjang juga teman-teman. Uh, di sini jauh loh. Mungkin kita skip aja ya nanti sampai sana ya teman-teman. Oke teman-teman kita udah sampai di tempat tujuan dan bener-bener lama ya ini sampai malam tuh gila teman-teman. udah parah banget. Langsung aja ya teman-teman dan di sini udah pada repot nih lawan biasa aja. Tapi nggak apa-apa lah ya udahlah apapun musuhnya hadapi saja lah. Oke ini sebelah mananya sebelah atas ya kayaknya teman-teman. Tuh, aduh banyak musuhnya ya teman-teman lah. Lupa harus di uh. Ini harus pakai terus ya teman-teman. Di sebelah mana ini? Sebelah sini ya. Kalau nggak salah. Di sini sempit kali ya, teman-teman. Dan berbahaya kalau misalkan ini ngulang. Wow Bener kan ini tempatnya Waduh bener-bener Musuhnya aduh Oke ini kali ya Oke ini teman-teman Oh, Oke ini ya いかにも昨日を置いたという感じだなしかもただの教科書じゃないかでもほら表紙に「マル秘協力調合のすべて」って書いてある <laughs> 思いっきり手書きの文字だな人を騙すならもう少し工夫して <laughs> まあ読んでみたらどうじゃ 意外と新しい発見があるやもしれんそんなことあるわけないですよえっとどれどれ協力調合とは2人の錬金術師で行う調合です2人の息を合わせるのが大切です中身もそのまんま1年生の教科書じゃないか 協力調合は一人でやろうとしてもうまくいきません相手の邪魔をしないように相手を助けるように思いやりの心を持ちましょう Oke ini pelajaran buat Roxis ya teman-teman 心がければ協力調合は決して難しいことではありませんさらに協力する2人の腕が上がれば無限可能性を もういいだろ <laughs> そうだね当たり前のことしか書いてないしこれ以上読んでも本当に当たり前のことだね基本のはずなのにたったえ何何でもないアトリエに戻るぞ OK 行けたか ke w でもまだいらぬ心配じゃ 次はうまくいくじゃろはあOke, kita kembali ke workshop ya, teman-teman. Nanti ada apa lagi ini? Mana workshop? Oke, langsung. Oke, kita kembali ke workshop. Oh, 早かったではないか。 守備はどうだどうもこうもただの教科書しかメイもう一度やるぞ OK kita coba lagi ya teman-teman eh? mm. Oke deh, di sini kita coba. さっきはここで失敗したんだよね。 大丈夫だ私を信用しろ Oke, okay. sekarang mulai akur ya teman-teman. できたたったこれだけのことか見事だマル秘協力情報のすべては役に立ったようだな <laughs> おかげさまで一応例は言っ べてる顔もまた新鮮じゃの誰が照れてなど <laughs> お主のおかげで良いものが見れたなかなかの作詞をの褒め言葉として受け取っておこうなんだかよくわからないけどまあいいかな <laughs> Oke, udah beres teman-teman. Oke, exhale seperti biasa. Black liquid. Waduh, blue steelnya cuma satu. Oke, amber shot terus terisi ya teman-teman. Wow, ya. lima rokoknya sembilan. Oke teman-teman, jadi kita langsung save dulu. Kita lanjut di sini udah masuk hari liburan kedua seperti biasa ya. Tapi sebelum itu pengen ganti dulu ini ya. Ganti dulu tugas di sini. Oke teman-teman ya, tadi beres masukin tugas, ini kita langsung lanjut aja ya. Untuk cerita berikutnya kita masuk ke ceritanya Roxis udah Jess udah ada belum Just belum ada ini Roxis udah ya tadi eh eh eh ini Niki ada lagi teman-teman si Niki ada lagi ini oke deh ini kok bisa langsung ada lagi kalau misalkan si Mupi ada nggak? nggak ada ya teman-teman oh ini enggak enggak dulu kalau si Pamela ya teman-teman oke mungkin kita ini ya kita lanjut untuk yang menjadi pahlawan oke langsung lanjut ya teman-teman Oke kita dilatih Mada 助けを求める声あらば、呼ばれなくてもあるあてこのに悪のいる限り我らあなものここ照れると余計恥ずかしいというのがまだわからんのか無理です僕には無理です未熟者め次までにマスターしておけ続いて決めポーズの特訓もう勘弁してください <laughs> Oke, kita jadi pahlawannya di sini kalau sama si Play. Aduh, gila kesemutan. Eh, <laughs> hmm, oh, berubah dulu. Sonna <laughs> 僕もですか当然だ正体を隠さずして何が正義の味方かそんな Oke okay, berubah Oke okay, teman-teman kita berubah jadi hero Nani goto da? 気に入りのカバンを突然現れたモンスターに奪われてしまったとよくわかりましたねヒーローには必要な技能だそれで <laughs> モンスターどこ行ったああっちによしあとは我々に任せておけ行くぞベイ <laughs> 名前で呼ばないでくださいよ <laughs> おおついうっかりまとい くぞ逃げろオッケーもう嫌だ <laughs> あのあなたたちは聞かれて名乗るも惜しいが聞かれたからには答えるのが世の通り悪の疲労に涙するかわき人を守るためそれに生まれた我らがニューヒーロー愛と誠意の錬金術師その名も 早く行きましょうよ k e b a n y a うわはは照るな照れるなもう後戻りできない気がしてきたあの名前はオッケーや teman-teman kemana ini Oke okay. kita kesana ya oke okay, teman-teman Kita sekarang berdua sama Play. Di sini cukup jauh, jadi di skip aja ya. Oke okay, teman-teman, mungkin kita dari sini kita direkamnya. Soalnya mungkin ada sebagian juga ini ada beberapa tempat. Ini sebenarnya ke tempat Pamela dulu ya, yang pas ngejar Pamela. Tapi dari sini dulu aja, soalnya ada beberapa tempat juga yang lupa atau mungkin belum dikunjungi ya Oke deh. Sebelum ke atas mungkin kita ke kanan dulu. Oh, ini udah pernah masuk ya, teman-teman. Kita langsung lanjut aja. Nah sebentar lagi pasti. Oh iya benar, pas ya, teman-teman. Oke, ini ada monsternya. Kesana. いたよし逃がすだよ待てオッケー kita kejar Oke, ini monsternya ada apa ini? Otorashiku futokoro no mono o oite ikeba yoshi. Senpai, sore ja warumono desu. 文句があるならお前が言ってみろオッケーなせばなるさあお前の正義の心を見せてみろ、うん、女性とのカバンをひったくるとは <laughs> 不届き千番お天道様が見逃してもそれでは東の国の時代劇じゃないかあダメですかこの間本で読んだんですけど <laughs> 向こうはやる気だなハハハ返り討ちにしてくれるわ Oke mungkin kita lawan ya Oh benar lawan ya Oke kita lawan teman-teman Monsternya monster apa? Oh monster kecil Oke seperti biasa Ah pakai ini dulu pakai shield Biar kita bisa nyerang dua kali Oke, okay, pakai Raiden dulu. Oke, okay, mantap. Analyze. Kita analyze dulu teman-teman. Langsung pakai drill. Ya kayaknya lemah teman-teman. Oh langsung musnah. Waduh bener Dikirain ini ya kayak bos gitu gimana 口ほどにもないなそれじゃカバンは返してもらうよオッケー何の騒ぎ o ケ e datang パメラ e l a p あらどちら様仮面をつけた知り合いなんていたかしら Nggak k e n バレてないのかな n g g a するそうやすやすとバレるものか <laughs> おいえどうしたの二人にいじめられて <laughs> カバンを取られたのち違うよそれは悪い人たちだったのね許せないわ <laughs> 話を聞け このカバンはある女性とのもので我々は取り返しに来ただけだオッケーえそうなの、うえ私にプレゼントしようとしたの Oh ngasih hadiah <laughs> 気にするな我らはこの学園を守る正義の味方困ったことがあれば早く返しに行きましょうあまり長く喋ってたらバレるかもえー、臆病なことまあいいそれではごめん もするんだけど <laughs> 気のせいかしらあパカウルおーいいね <sighs> なんだため息などつき <laughs> だって恥ずかしかったし <laughs> 疲れたしいつバレるかヒヤヒヤだったし あの女性とは喜んでいたではないかそりはまああの笑顔を見るために我らは身を粉にして働いたそれでよそうかだダメですよそんないい話風にまとめて載せようとしてもその必要はない貴様の心にはすでに正義の熱い炎が宿っているのだからななないですよそんなことは まあ今日のところはゆっくり休んでおけ Aduh, kok paksa harus jadi pembela kebenaran, teman-teman. Segi no kokoro nante. Sonna chotto dake nara ii kana natte. い、いや、そんなこと絶対思ってない。 思ってないんだじゃーん完成したよほい出来上がりこれ、作っておいたわよ見ろ上々の出来だ o 頼まれていたもの Ini ganti pakai y o 調合まておきました、どうぞこれを調合終了 e mantap Oke, akhirnya kita udah masuk eventnya ya, teman-teman. Di sini ada event apa? Kita cek. Yosh, mina, kadai wa owatta ne. Oke, kita mulai masuk. Hai hai, nanto. でしょ <laughs> ありゃもうバレバレかまそういうことだ参加希望者は二人一組で今日中に申し込むようにねクイズかクイズ Oke teman-teman jangan lupa kita save dulu ya sebelum ini dan di sini semuanya kayaknya nggak ada di workshop ya teman-teman. Kita cek dulu di sini di workshop gak ada siapa-siapa ya. Oke deh. Kita harus kemana sebenarnya ini? Oke teman-teman, jadi untuk event kali ini Sensei lebih milih si Ana ya tadi kalian udah lihat ya udah beberapa tadi kita bisa milih si play si jazz terus si roxis itu siapa jadi harus cari-cari dulu oke deh kita mau invite-nya si anak untuk ini sensei mau invite sama si anak ya jadi partnernya oke oh trivia contest ya Oke deh. <laughs> Jadi ternyata kita bisa milih ya untuk event ini. Sensei baru tahu karena mungkin dulu itu asal milih aja mungkin nggak tahu benar nggak tahu gimana lah. Oke kita cek. Oke kita sama si anak ya partnernya untuk kontesnya. レディースエンドジェントルメン長らくお待たせいたしました今年のメインイベント、okay, 学園横断ウルトラレン金クイズの開催です k <laughs> ン m ス u s ト l t r a apa tuh? p a ルールは至ってシンプルこれから出される錬金術に関わる3つの問題その答えとなるものを学園中に探していただ <laughs> きたい kita i k 噂と違って まともな大会なんですねライバルの妨害も横取りも自由物さえ持ってくればは問わない kita dapat item apa kalau misalkan そして今回はなんと特別審査員としてこの方が来てくれた 御年108歳を迎える錬金術界のき字ピエール・ゴメス先生有名な人なのかな orang terkenal 私は聞いたことありませんがかなりの達人かとそういう気配を感じます先生本日はよろしくお願いします o k k i t a ikutan.

上位10名にポイントが与えられます巨大魚魚釣りかどこがクイズなのかしらふざけんな司会者金返せ <laughs> 正式に物は投げないでください先生一言お願いします釣りは錬金術に欠かせぬもの 一流の錬金術師は皆まあ先生がそう言うなら一言でみんなを黙らせるなんて <laughs> はい大した影響力ですでは制限時間はこれより1時間それまは。魚を釣ってここに戻ってくること それでは競技スタートオッケー、劇団なんかいいかねベイン先輩私たちも急ぎましょう困らないね a ini teman-teman? Oh di sini ada si 学園祭くらい普通に楽しまない ここで邪魔をせずいつ邪魔をするんだ無理して邪魔しなくてもいいじゃない <laughs> 文句言わず来い後で焼きそばおごってやるからああわたあめとりんごあめも <laughs> いくらでも買ってやるほら行くぞ Oke okay deh Oke ya teman-teman Kita save dulu Oke mungkin sampai sini dulu aja ya Nanti kita dilanjut Karena ini udah sejam lebih ya Oke makasih yang udah nonton Thanks for watching Mohon maaf kalau misalnya ini nggak dilanjut Terima kasih telah menonton video ini jika kalian mendukung channel ini agar terus berkarya, silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video. Thanks for watching.